soon. Um, don't. After learning of an unfortunate incident at the sister location involving multiple and simultaneous plays Remember to Smile, you are the face of Freddy Fazbear's Salve! Ma è eh, per caso lei Michael Jackson che lo vedo col microfono? Non è Michael Jackson! Non è Michael Jackson! Però ci somiglia! Più o meno. puttana ladra, non hai visto un girato. non toccherai in panino, ok? Mio Dio! Quando avrò figlio con te, lo fai fare la parte di patate! Sai che mi frega. Hello? Ok, adesso è il bambino. Ma poi ti spacco il culo. Ok, divertiti, eh, ciao! Andiamo. Ah! Non c'è il bambino! Ti controlla. Hi. Lo so che mi stai prendendo per il culo. Dove lo nascondi? Provi! cosa, non lo so. Soltanto eh. c'è Freddy dietro di te. Freddy? Ciao. Ciao Freddy! Ciao bello. Ciao a te amico. Freddy, mio padre pare questo qua, uno stronzo. Oh, parolacce. Freddy sta sfrando un bambino da qualche parte, non vuoi dimmi dove, sai che significa. Non possiamo fare la festa di compleanno, Freddy. No, io dobbiamo trovarlo. Tu, è la sua compleanno. Freddy, parto qua, chietta smettila di fumetti, ti fanno essere stronzo. Prometto che non ci sta nessun bambino qua. Vedi quanto è meglio. Basta, allora ti spacco il culo. Hello? Ma prima do un'ultima occhiata per assicurarmi che il bambino è stato qui. Questo lavoro è un doppio scherzo. Chi cazzo sei tu? Ciao! Ah! Oh, questo è il momento per Ti fotto! Ah, la mia fottuta ginocchia! Prendi questo, stronzo! Grazie per i peli di porco, Foxy. Foxy, ma che cazzo? Non lo so, mi annoiavo. Sei cornuto? Cosa? Senti? Ma fottiti, va. I will fuck you for real. It's not here. And I believe him. Elizabeth. Here I come. Eddie's little sugar. degenerates controlled me. Hide if you want. It did not be here most of the day today, constructing a false wall over the old door face. Nothing is being taken out beforehand, so if you left anything inside, then it's your own fault. Management also requests that this room not be mentioned to family, friends, or insurance representatives. Thanks again, and remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's Pizza. Fan Club. E eh, vabbè, anche Gesù, anche Gesù. Ecco Gesù. una troia tua sorella, ma quella brutta di tua... Ne hai due di sorelle, una brutta e una bella, quella brutta. today. Oh shit. What the fuck is going on? Oh, Bakaputana. Tasso. Oh shit. Oh fuck, oh fuck. Shit.